kati omusango gwa nanta abakugu ogukomyewo mm. yes mumala budde the issue is not a trial no issue kyeki issue eriemu who told this man oh. oyo sali eh. okuba omusibe eyali olede handicaf oba yali adduka ah, no nanta balipoted to kayunga the kayunga police deployed before this man was arrested mm. a, e, a e vehicle kekabangali came from kawempe bali bakimayoki kwekwajira sali oyo nakuba omusajja if policemen die lose their lives in the protection of, of suspects how could this man kill ate si mupolisi waliko defense ah, kakati mulete simu ye nze mbabulie ku saawa ezo yamukubira yamala kukwata simu nakuba omusajja and west cotisgund let this man tell you who ranga him omusajja ali handicaf tolede alikabangale and usually oh, and why wasn't there a scaf between the policemen because this man would be taken sebulime to okayunga police paraded in a group and nanta bakud identify him lwaki bamutta elimination buli prime suspect bamutta to protect kati ono saliyakanya okufa so we know we call it situation evaluation the people want to conceal kuba mutaddeko panic mu government kaka mwagadde omukwata to conceal your footmarks abalemeredde kyogamba ye kaka talina misango gyakuzi kakati ye mwamwejereza how could we kill a people uh, appointed ambassador pozi bamu appointing kimbagamba titemuyiza kudira kadaga nemumuwa bwa deputy prime minister nemumuwa bwa east africa ate nga east african parliament yetula wano countries rely heavily on the member states kakati ate oyo gwemaze okuerezinga histori ye yonna akyayina political crowd okubogerera naye olowooza balowooza abali emmere tuli bameka hmm? tuli bangi omuntu gomwasindisi mu interreligious council omuli abakusayo abakyabaki kati musindiseyo omusiraamu nemugaa oyo sheeka ali embizi oyo sheeka anywa omwenge kati muba temumwambudde mubali you should take the best because youare building a new state this african federation kati bombi balowooza babifuna it can't be we call it situation evaluation nti kakati nabagambye nti etteeka lya bairu mwe mubuliddwa solution gyemuwa museveni era as usual you do what does he want to, to solve he want to solve one fa nti insecurity kuba kakati ye mu maindi ye amanyi nti bwetundu lya gavumenti ya uganda ekutegeeza nti erimu morozi why besi gye yatandise okwepika ng'ategedde nti mbaba zakomawo ntiapokomawo eh, anti yebesijja alowooza hmm. nti mbabazi ekimukomyawo obusika ekyo tekiriiyo teri mukulembeze museveni tagenda kuwa ku muntu yali amwereezeemu nga alabye banne babatwala bweyaliwo eh. zuma abadde vaisi wamukoze eki kiruba eh, mwana wasa yamukola ki dosantos olowooza okulu ekimulwanyisa onalime musikira kiki obasanjo yalemesa atiku naleeta yaladuwa eyo gambo tekyaliyo eh, mbabazi mnz museveni isgontolive longa mbabazi yakibaze tiwe siddayo nja kufa bukadde siriddamu kubeera mu motoka nnene abaddano batuule <laughs> omanye mmwe hmm. mbagaye nti kyeta situation evaluation hmm. kati mukitegeera okuva n'olwaleero nabagana nti gavumenti ya museveni efaanana ebintu bibiri oba bisatu ekisooka hmm. efaanana emmotoka mwebayigira okuvuga emmotoka pedros ani aba nazo instructor walala byatumisa instructor ah, ate abagimanyi bano abasekula eddagala mu ssabo basuula essabo bayina ekisire <laughs> ate bayina tebayina ekisire nenansi tasobola kusuula ddwaliro kati abakola mu gavumenti ya museveni bwebavaamu mm. pedro ziza abazisigaziza tewali yali agenze n'abeerayo esepoti besige and besige was iraq initially yali supported by western elits abawa besige sente bali mu gavumenti kati ku luno besige talina gyagenda kujja ekikumi abamulese ba security addemu atabangula eggwanga bafune ku sente bakandiko betakula ono omwana yebazanya pulaani b mm. is travel to them with money without being minister of finance yeah, plan yeah. eh. very effective oyo mwana nze mutya nti besi yagambye twetaasa okwetaasa okimanyi okwetaasa okweyamba okwerwanako hmm. okwetaasa kitegeeza nti oyagala kumala kizibu kyo nti omusajja yaliwo yekka kanetaasa oba omukazi yaliwo yekkaokweyamba e, eh, okweyamba okimanyi oba okweawuluza <laughs> era nakyo kijamu serefu okwerwanako there is a struggle kati ye omanyi mwe watirono olaba nekateeka ya yakomawo ffe mututyanga emani hmm. wkan leve government for eight years nembeera why am not used to government privileges tebagulangako omukazi anoba hmm. nalemerayo ayina okubanga akola hmm. obanga abaana be mulimu amututte okumulabirira oba mufamireye mulimu yakagawadde housewife tanoba Mm. tamanyidde kwerabirira mm. those people in government cannot survive on their own bikoko bizungu emmere bweggwawo era wotegeera nti omuntu mwavu mm. enkoko ezungu aziwa ku doodo zimanyire zifulumekebweru <laughs> gomanyi oyo talina these ones emotoka esimba obusimbi amafuta ne bamuwa tamama ziringa tamama kambabuli kateegaya yakuba essimu sente nezigwako nabaga nti i receive but i cannot ring there is no air time what is the air time mm. what is the air time ngatakimanyi bilandire bamukola lisafo muguze saddam eh. kusimu ye kwaliko obukadde busatu eh. tezigwako kati ge came back this one has come back and museveni gains kubanga bwobanga obadde mukyala wawaka hmm. osobola okukkiriza okutandikira ku bwa house gaalo Eh, ne political crowd togirina thats why ipita ofono kati bamala okuvuma ate bakomawo kati anafuma ki <laughs> yes thats why i tell you ti where you have recycling abantu abo temubamalamu nnyo maanyi hmm. bagenda okudda nga tebakyayina value thats why some women decide ti wankwata nonvumira ku mizigo tugende ewalala naye nga terandiroodi abanja emyezi mukaaga munagendanga binyonyi munadduka kiro so once you don't analyze museveni's government and the fact that these people are not businessmen in fact kankubuulire gavumenti ya museveni neva mu buyinza abo bonna bemulaba faamu tezisigalawo agriculture is not a business nti oli hmm. mukagolunda nti hmm. how ente is a human being zisiziina ente zibaako ekirala ekizifiidinga thats why in america only 3 percent yerima yowa subsidized era mm. nibwogendayo kufaamu baga eyo yani eyo yani eyo yani balina emirimu mu gavumenti kiseka faamu teyamukwako mm. nga bamugobye ku bwavaisa nayigaga maketi gyeri e, nayigaga maketi bagigaana naye ebizimbe bikyaliwogambye yes kazi bwe yali faama nga enkoko weziri nga ni atayagala kugula nkoko wa vice president that was not a, a farmer was an artificial farmer was not a commercial farmer that's in africa where influence goes through the door money goes through the window tebalekana kyovulaba hmm? otya nga basajja babawava muno bamulwana those who have outlived the gyms abali ku business archmanship naye wano buli rigimu ejja agala ne interseries egundi eh, waliwo bala nga bagiyita odo committee waliwo kovumu kyalisa oliemu waliwo makumiko apolo mitoni makamoti deputy minister of finance yesigaza ka, ka, ka hotel kali wano wabakulya taina ta akagula where okay. does the, all of this wealth disappear is artificial nalabye omuntu omu ngaagamba munne timirundi tomuzanyisa ye yekolera sente ze nti this beggar who struggles yes amustruggling according to the bible tuyina kuliiza kuntuyu thats why god has blessed me waina sente mpitirivu oyina muloya oyina mudokita oyina muscientist oyina mwani naye ate nze kuguni kumeka zange zomvuma obwavu mm. iavolow the disciplines ekitegeeza mymanesbrace mukimanyi nti nemugundi eno eh, kino ekitaba kyebayita ekyabagagga bakiyita batya eh, ekibeeramu abagagga ekibiina ekitabo nayekino eh, eh, eh. ah, ah, ekirala kabaka lya wasade bir ataliimu quen ezo timbabeeramu mubiramu babwongo babirugate ezo sinkole mm. apana ezo njazike alla aba akwaziseko nga kyali mukifo bozivamu zigenda so therefore we are in a, a, a gond a crisis political crisis naye ebyo byonna indicate ti museveni akyaliwo ferongo time kubanga yas effectively handled the parliament has effectively handled the army hmm. ekikyamuleetera obuzibu polisi lwa bintu bibiri polisi teyina polisi maaso balina disipline committee temu bali jano ne balitwala kati kyekyassa abantu egindi kyawonye ekyakubya omusajja e-, e-, nene famiry zamwe muzinafuya nnyo omusajja wa poliisi akubye omusajja esasi nti aleeta obukadde butaano olensomukuba nemunzika mukabuli eyonenkwita nenkugula wa poliisi azireese what we want is to bring this man for trial omanyi lwaki president yaleeta gundi mumaje discipline kotimaaso yatulangaawo ku kyalo for the first time ugandan is a, so, a soldier who kills museveni ali kiria you rap a woman we kill you era mukitabo kyakubuulira titwafuna ekizibu mu nsiko twafuna ekizibu abanyankole batta musajja omuganda nga banywedde omwenge mu bwezi <laughs> naleeta obwaloya bwe They, they killed under the influence of beer. Museveni n'amugamba ti omwenge bagukwasa emundu nabwe bwe gutta omundu oba mwenge gwe gwamusi titwabakuba amasasi because first of all it would have been misunderstood how can munyankole kirwe muganda nagenda nacho this is the discipline this is what tamed the army polisi tekiriiyo naye abapolisi balina ayine enkyakya ejo abalinako ezo sente zebasala kuba polisi nolyokoyola ku kimu ekyo kiri mu department eyo baka banga niki abasirikale bakuba enduluwa ni museveni akaluka polisi akukumba kakukuma nga <laughs> yekiyodde nakibuuza jo bagenda mu palamenti babakibabuuzaako how can you meet a police team and you don't ask about their uh, money when the yamme wazalendo yemanyiddwa who eats this money because bwogenda ku interview tuyina nti when i'm going to interview you i must understand situation evaluation tekakati bwetunulyanga oyo manji eri yakuze hmm. kakati ate mu africa manjeri naye yali kubiyeyo akato nabono namudiriza akaswanyuke teyalize mukutereza nayenaye waliwo omukyala bamuyitaomukyala ono fionani yayawukana nebba nawasa omuntu so yali muyimbi ate society eh, mukasa ate society yavuma ono yavuma mukasa lwaki ate anti kyenkubulira nti awa society gundi mary chivinism naye teyalizemu ebyo yalitukuziza bufumbo nga naye akuba yakato nga mukuba akaswanya akalala kubanga kati oyo omusajja wafuna this man hiismarried hmm. to muzungu want to marry muzungu as evaluated abazungu aba bakadde baba nasets which eh. family does, it, does this woman come from babeera ne pensioni zaabwe agamba olinzkubuulidde onaakaddiye mm. hey, Ah, ah, ye avuga emotoka yagimanya bweirogira bangenyirira kumbe yepipira kakati nembabulidde tukiita situation evaluation bana babukedde bawandika byabusirusiru evaluate the situation why birugesi yayawukana ne mukazi we ati the expense of sharing a lot of money hmm. you must understand gundi aligo yayawukana ne mukazi we abantu bonna ne beebuuza nti aligo bakozi ayinayo omukazi amubanja omukazi yali tayagala agendera muki clinton ye nakipulayinga bulungi hmm. yagaa nti clinton yebyo byakola sibineewunyisa eyakulira mu violent family nga kitaawe yakubanga nyina kuba clinton hmm. jefferson eyamukuza mulala hmm. naye omukazi yamudefendinga yagaa nti ono oh E, e, family gye yakuliramu ne violence nebyakola si binene nyo why the woman wanted to stand for the presidents bana abamerica baali bamubuuza how can commander in chief behave ngotegedde akwagalira omwami wo the woman played it cool so we call it situation evaluation the moment you fail to understand the situation evaluation tikati bano tebamanyi nti buli omu kati anoonya kyetegula mhm. babalaze nti gavumenti egenda kugwa ekenya waliwo omusajja bamuyita nicolas biwot hmm. bamuvunananga okutta abantu buli kimu kyonna people believed nti afuta moy biwot tajja kuba mu kenya nemuye musibako nti tokame the situation naye omusajja oyo yali mugezi yagulanga abamawulire timumpandikeko nti nze nataka wesi hmm. nagenda mukooti nagusinga nebabaziwa nti mumuliwe miliyoni kumi nga tazibajako by the time may came had cleared himself abatowuko bonna gavumenti egenda okukyuka nga tekuli nomu evidence nga giconsidence hmm. this what you do naye mmwe bebabaleeta gundi bagemeyire you should allow a situation that helps you to clean yourself clean yourself when you're still in charge mumwali hmm. badde mweterawo n'okweterawo obubi obukiiko bwabagemeire okaveemu ng'omanyi onalebe kutesa omanyi bwe yakola bwe bali bamutwala mu byagundi bino tnawulidde bagamba mbu eh, olaba nekuteesa mirundi amutya mm, ndekana mmuwa muleke kumpayiriza bintu ebyo mm. bagendi mirundi talina amugambako kunsi okujjako museven mm. talina amulala kakati nebagamba ate bwaligenda kuteesa yalemera mu dooko mm-hmm. eh, yebagandi nedda mumbuulire ebya bairu gyebiri oba tibiriyo <laughs> yes you have the opportunity to try ourselves when you are still in power take a low profile omanyi kuba nabasajja bano kyebali hmm. kakoza mutale ani akyamunoonya who is looking for kakoza mutale yes abantu ba uganda gwe kasitova ku maapu newekweka nodda mu bibyo hmm. abantu bano tebakulumba neve gwe va ku platifomu hangeyowaserefu nabaga nti lubala eh, kaboyo ekyamuyamba nokuyita kuba minisita the de people so kaboyo nga yetese mufaliso ogwe ngaagutwala eruzira e, e olwa gavi ayita mukyala purezidenti mm. sengaawe lweyawangula everybody people you see one, once abantu uh, were humbling people sympathize with you mm. but that, uh, people don't want an arrogant man this is how i have defeated them amafuta mugashibye ekyina ekyo be mujjewo mwogedde bagambye nti nakyina ekikasi kirina okuvaawo ate twagoba oli ate kakati nakino kisigalewo wana kati omuwala sogerangako naye so but they have settled now what the professor told them in 2014 nti omusajja ajja bakubaaba amalewo kyebafunyemu myaka munaana thats an african kaa nembagamba nti eyo e, nayo point eyokugye mumisinze you look at what your enemy wants to achieve what does Museveni want to achieve? Okuleta gundi, take care. You explain. One, abantu abasinga obungi mumakomera tebakola menga misanga ekyo. Hmm. No. Nebaga nti oyo kabasima gundi kabafunza ki. They spend money on lawyers when I help them for free. Tankubiranga na kusimu. Nebagamba nti oyo omusajja bagezi kasitoli kasaba bakutega bo bajanga zo bayamba. Mm. bwe bakuteka gwe nozira ne bakwata kufuka extortion case but uh, was this man bakafunza kya choosing the other man bakafunza ki straight to help but immediately bakafunza ki was arrested mm. the hmm. girl was silenced police did not pursue the matter mm. yes iyo strategy mugyegenderezi nze teri muntu ampitira sente we nenfuluma nazo okujjako hamu eh, lwaki tofuluma nazo ah, ah. bakwata nazo ngaakuteze gugira mu good faith kaa nembagamba ekintu ekyokubiri mukitegeere ti omulamuzi agenda okuwa beiru hmm. amala kusoma fairo ya poliisi namanya nti yaza ejjaji bantu tebalina bujulizi omulamuzi fairo basooka ne bagimuwa ngaeyabasigirinya nategeera nti bano abapoliisi tebalina bujulizi thats why in some cases ono omulamuzi eh, nasaba yampeereza jajimenti ye but when i perished through with my gonde batabani bange baloya ne bambulira tondo talina jurisdiction musango kwa high court ne mpiji namayumba tali mu mpiji omusango tigwali yakutrayinganga amanyi si, si, si, tuli kugwa farm yes mm -hmm. kakati lunkwati wati museveni wanted to achieve don't mm. abuse him kubanga museveni abaddewo ne bapolitical opponents be bantu museveni does not believe in political assassinations museveni gives you a political rope and you hang yourself abamu bagenda life naye balemerera ne bakomawo so mm. look what the intention ba experts bali badde batuleetera is there another alternative kati nze nkuwa alternative nkuga nti no mwina koti ya corruption which stinks like a corruption itself mwina simanyi kooti eh, famiry egundi byenda bakubukedde nabana abalala nga bafumbo bevuma ebyali badde mu kamera ne gundi nemubeera ne kooti endala nyingi we have many educated army officers who are retiring create a special court for hard core criminals tinyefunza amyuse mhm. ayina masters diguli biri emasters diguli abo bonna boolaba bano bagundi ono ono mukwana gwenguni oyo ye mwagalako wetufanagana wa perseverance tumukundi tumundire twakola ekibiina kyaffe mu bbiri kumu nga twagala bwa president mu bbiri kumi namukaaga nebatuyoola kakati <laughs> naye akiremeddeko hmm. abasajja abagezi bakayigula baani uganda has the best uh, educated soldiers get special code kubanga koti maso mujononye mujitadde mune nabatali bamaje e koti maso munsi yonna what does the word maso mean ndi maso lo mateka gantalo koti maso tegezaji in america not every lawyer can go to a koti maso to defend a wound baba bamanyi ne kakati nze ntwala mu koti maso nkubuze ndi why ndi ena eh, bada koize found with the, an item that is a monopoly of the army has recruited himself into the army amumpepensonikale ah, hmm. eh, banakayingira nakayingirirao <laughs> eh, mbulidde mwogera ku babodaababoda eh, nabagaa nti muyigire kuffe hmm. abatakisi hmm. olowooza lwaki twaleeta enamba nowempya nakkiriza oda kuba nempya ekaddewa olimusajja yali chairman bamwitanga mitwalo nkaaga yagula kakamunye mugongo gwambwa nga kagula emitwalo nkaaga nibagamba nti kakati abo ababoda nabagamba hmm. nti mugule smartphones mubeere ku stages mhm. buli atutta omuntu mukuba ekifaananyi banakuba ebifaananyi bana ono bwatadda utres nti ono gweyatutte ok ate bana abattirawa anti kati waliwo abatali ku stage baluyanza anti wasi wasi bamuveeko hmm. nkugambye tinaba taxi to organize nze ndaba babirimba president jawo hmm. sente za loading fee loading fee inzo zijawo omusajja driver bwe batunda emmotoka tagigenderamu hmm. ekitegereza dda ku stage ali aziriwa zine zitikka goloza singa tebazirwanira because a taxi driver cannot remain at home when his vehicle is sold and is not sold in a vehicle era oli muntu ogitunda asigala ku nnamba ye eh, era wajja okufunira ngaatundaya insurance eh. naye bana batalina bwongo obutuula kulowooza ekintu kyonna ffe bwe tuba tusoma mascom change agent you find out what has survived nti obusamize abazungu babulwanyisa basanga eddiini ya buganda obusamize eddiini yennono ne budda mu kitanda munda lwaki bulemeddewo yeyali eddiini yaffe ate nga waliwo neyawabidde abantu bamugambye musamize ngaessabo lya butonda liri butonda liri muggulu emukono eh. bino byebalimba nti nawe olina ddungu nona alina ddungu owaawa ddungu abeera kubaeeno waliwo aloga emisango waliwo asuula eddalu waliwo agaba obugaga waliwo agaba oluzaalo omusawo omuganda tayinza kubeera olo lawundi eh. apaana emmando buli imu erina kyekola kakati if you want abalokole bakuba obusamize why the operatelekethem era bwolaba stage ya takisa eriwo wabeerawo ekanisa eriwo oba omusamize eyazze amuteringeyo bapalatinga kyekimu batya anti bo bakkirbalina ebifaanagana bombibamwekereziya hmm. omusumba alondamu faazi omu naamuwa amaanyi agabigoba po bano buli omu abigoba genda genda ate oli abiraba ngaamayembe <laughs> bakutta amayembe gakiragala oba gakyenvu gandage ngalabe <laughs> psychology kakati these people for us thats why ihave defeated all of these people i was watching a meeting of two people nebakkiriza ti omusajja eyatukubye n'atuwangula mm. tumuleke let us try erich mirundi mirundi omwavu tasoboka nayeomugaera nebabagamba nti omusajja ayina integrity mirundi si bya sente integrity kubanga byonna mbifunye having been in government at the center the command center gavumenti yodala nagibala bwendi nti mulimu abakaaba nga sente bwezigenda okubitya bamukuba kaatunulire omukazi nga nasali talina mwana abakoledde emyaka musanvu mu ministry education mumututte mu justice ngaayina miliyoni kumi za dolla zalabirira mumusibye muzirye pulezidenti yakamuzayo egi nga bagaana kati baganye mukifuzi justice yagambye tetulina budde buwozesa misango e, amateeka gakugamba emyezi mukaaga ngaoli interdicted gulina okuba musango nga guwuliddwa atalina mwana bakoledde mu education bwemusasula bwe mutyo ani gwe basasudde obulungi so kakatiza ebyo byonna golowooza nti bamalayo ekibabeeza ku luguudo abasajja baba baabula some of them waliwo embeera ekutegeeza nti aa kansigale nga sifumbiddwa era nabagamba nti omukazi ano bye naatadda yashipinga empisa z'omusajja hmm. yayamba abaliddawo kubanga bwagenda hmm. ngaamanya o oh, obuyingira nga nayebwodda kitegeeza byabadde akola birungi kubagamba maama gundi bwamugaya bwotyo thats why zimbabwe tukiyita situation evaluation hmm. nabagamba nti mwagenda nemukuratinga panic mu gavument hmm. nemulwanira obuseka verale kakati abantu nebatandika okujampinga ku motoka ogibuukamu kwayatire kakati ale campaigns ezobwa president mutherize vacuum wiki vacuum nembaga nti mubumuvayo nemulwana ale you are telling the public that museveni is sick bamuli bamunju mm. when my children started quarreling kiba kitegeeza baditekiti nze ate nga tekiriiyo kakati as a result mwagenda mu crisis gurupu emuneega nti wayi gavumenti bwegwa abasajja baninako bweno katukwateko akatumusibe n'alaalira mulinde akatabo kange vomit service by master <laughs> bekakayamba fairo musanvu baana bange bebakasomaalo emasa eh, spy eh?